Sabe outra coisa que eu percebi, doutor? Eu estou tendo muito azar. Só coisas ruins acontecem comigo. E, e eu não tenho a impressão de que isso vai melhorar, não. E sabe o que mais? Eu estou até com medo de perder o emprego. E sabe, eu ainda tenho filhos que dependem para mim. Isso seria muito doloroso.